ملك الموت لابد أن شكله مرعب اللهم عني على غمرات الموت وسكرات الموت هذا اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام قبل يموت وهذا دليل أن الموت ما هو سهل حتى على الصالحين الله يصلح أنه يهديني ويجعل من اللي ختمتهم زينه صدق والله لا صدق والله ان شاء الله ابي اوريكم فيديو البنت قبض روحه ملك الموت قدام الكاميرا والله يا عيال انه جالسه يتلفت وطاير عيونه وكانه شافت عالم جديد مرعب فيديو فقع قلبي واصغار ما انصحهم يكملون ابي اوريكم الفيديو خلاص يا اخي الله يخليك اتعشتنا مع شغلك بوريكم الفيديو الحين تفضلوا İyi ki geldin hayatıma. Sen de. Biliyor musun benim dün doğum günümdü. Gerçekten. Evet, seninle aynı gün doğmuşuz biliyor musun? Senin de doğum günündü, benim de doğum günümdü. Abla bir şey oluyor. Yok bir şey olmuyor. Ben buradayım, yanındayım. Merak etme. Ne abla? Bir şey olmuyor aşkım. Merak etme. Ben yanındayım. Tamam ben yanındayım. Hiçbir şey yok. Ay abla. Ablam? Ne aşkım o? Ne o bebeğim? Ne geliyorsun aşkım? راضية راضية أشكم راضية راضية أشكم راضية جاء وقت الحق واصبحت ما هي فاضيه لمجاملات اخته عيد ميلاد ما عيد ميلاد ما عنده وقت للكلام الفاضي جاء وقت الحق وصار بصره حديد وش كان همه بالدنيا وش كانت نواياه وتفكيره هل سرقت هل جرحت وضرت نفس هل حسدت هل كانت تنم وتتكلم بظهر غيره جاء وقت العدل لا يفوتك الأوان أنت يا ليت أنصح نفسي ويقال أنه ماتت بنفس اللحظة السلام عليكم لا اله الا لا إله إلا الله استغفر الله الحمد لله خلص رمضان وابتلت العروق ألف مبروك للي ناجحين ومعطلين واللي سقط يحط بالتعليقات هذا الإيموجي وبواسي وأعطي قلب المهم اليوم بطير عقولكم مقاطعة هذا الفيديو ما هو للخوافين فقط المعضلين أهم شيء يسعدوني باللايك ما عليكم أمر يا محبينا واشترك عندنا إذا كنت ضيف جديد أنا بيبسي وخلونا نبدأ ثاني فيديو وللأمانة من أغرب الفيديوهات اللي مرت علي هذا الفيديو الأسد ومعروف ملك الغابة بشجاعته ولكن هذا الفيديو راح يوضح لنا أن في كائنات خفية عن عيوننا أقوى من الأسد شوفوا الفيديو ودققوا راح تلاحظون الأسد كأنه بمبارزة مع كائن خفي وراح تلاحظون أن الأسد كأنه خايف وفجأة تم قبض روح الأسد امسكوا عقولكم قبل تنهبلون وشوفوا الفيديو وش الطاقة الخفية اللي قبضت روح هذا الأسد شيء لا يعقل سبحان الله يقولون في سؤال نادر دائما نطرح يقول هل هل نحن وحدنا؟ ثالث فيديو وهذا الفيديو مخيف يأكد لنا أن الحياة ليست لنا فقط كاميرات المراقبة التقطت هذه اللقطة المخيفة اللقطة القط وخلف هذا القط نسخة أخرى أتمنى أن الفيديو ما يكون مزيف يسقون علينا لا نطلع من مود الرعب امسكوا لي قلوبكم وشوفوا الفيديو الصراحة الفيديو مخيف ولكن بعد ممكن يكون ملقلق رابع فيديو وهذا الفيديو لشخص مغامر وهو متجه وناوي يكتشف احد البيوت المهجوره بس وبدون لا يدري الكاميرا التقطت كائن غريب يطير حول هذا المكان علما ان الطيور ما تطير بالليل سبحان الله الا باتمان ما ابي اطول عليكم امسكوا لي قلوبكم قبل تنهبلون وشوفوا الفيديو المستودعات اللي ما دخلت فيها لسه دقة المقطع خ... بس أهم شيء إن شاء الله إنكم شفتوا الفكرة يعني شفتوا الفيديو وانرعبتوا خامسا وهذا الفيديو مشهور جدا ولكن ممكن اغلبكم ما شاف هذا الفيديو فتاة طالعه وماسكه الجوال وجالسه تصور وبالصدفه طلعت يمين سياره بدون سواق طبعا انا متاكد انه ممكن كان يطقطق بجواله ومنزل راسه لان حتى الجيم ما يطلعون الظهر المهم امسكوا لي عقولكم وشوفوا الفيديو طبعا بالنهاية لو تركزون كأن في واحدة لابسة عبات داخل السيارة سادسا واخر فيديو من غير شر هذا المقطع مصور بكولومبيا ومعروفه كولومبيا به اغلب القصص الشنيعه واغلب القصص المرعبه تصير بكولومبيا ما علينا كاميرا المراقبه التقطت هذه الفتاه وهي تمشي بحركه ما هي طبيعيه وطالعه بوقت متاخر من الليل <sighs> حماني وحماكم الله شوفوا لي الفيديو وبس أهنيك إلى وصولك إلى هذه الثانية أشكرك على قوة قلبك رغم أن مقطعنا اليوم ما هو مرعب مرة أغلبه أشياء خفية وأغلبه أشياء ما هي طبيعية وعلى فكرة ترى كل الفيديوهات هذه اللي تشوفونها ما هي مني أنا كلها منكم أنتم يلي تسووا لي منشن بالتيك توك وأنا أخذ هذه المقاطع وأجمعها وأوريكم إياها وبس هذا نهاية مقطعنا أهم شيء اللي يصل إلى هنا يحط هذا الإيموجي واكتبوا لي تحت بالتعليقات وش تبون الفيديو القادم وبس ما ننسى أن الحياة جميلة خلينا نعيشها بجميع تفاصيلها وبس مع السلامة